Oh ja, wir wären doch alle wirklich gerne so super produktiv, wie wir es von manchen YouTube-Videos einfach kennen. Dann ist es allerdings so, dass die Realität meistens ein bisschen anders aussieht. Du willst dich an deinen Schreibtisch setzen und was lernen oder musst einen Abgabetermin einhalten oder aber du hast wichtige Aufgaben einfach im Haushalt zu erledigen, und dann auf einmal ping guckst du aufs Handy und du musst schon den nächsten Kumpelsabend oder auch den nächsten Mädelsabend einfach planen. Und schon ist es passiert. Du verbringst eine weitere Stunde damit, dich mit völlig anderen Dingen zu beschäftigen, als mit denen, die du eigentlich zu erledigen hast. Drei Gründe, warum das vielleicht so ist. Grund Nummer eins: die Aufgabe ist einfach lästig oder sie nervt. Du hast Angst, dass du eventuell versagen könntest. Und der dritte Punkt ist, die Aufgabe scheint dir zu groß. Und genau diese Punkte führen dazu, dass du manche Aufgaben gar nicht erst anfängst. Da du dich dann aber kurzfristig aus der Situation rausnimmst, fühlst du dich gut. Jedoch wird am Ende die Aufgabe nicht erledigt. Und das ganze Gefühl ist nur von kurzer Dauer. Und in diesem Video geht es heute einfach darum, wie du es lernen kannst, beziehungsweise alle Themen oder alle Punkte, die mir eingefallen sind, um die produktiv zu steigern, um wirklich auch effektiv produktiv zu sein. Genau darum geht es heute in diesem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Girl, Hi, hallo, mein Name ist Valena. Ich freue mich, dass du bei diesem Video rund um Produktivität mit dabei bist. Und ich möchte auch ohne große Umschweife einfach gleich anfangen. Das kennen wir alle wirklich sehr, sehr gut. Vor der größten und schlimmsten Aufgabe wird sich einfach gedrückt, so lange wie es geht. Bei mir stehen manche Aufgaben einfach eben, wie du es wahrscheinlich schon von meinem Kanal kennst und wenn nicht, dann weißt du es jetzt, auf einer To-Do-Liste. Seien es tägliche Aufgaben, die ich zu erledigen habe, die stehen auf meinem Putzplan. Dann gibt es Aufgaben, die einfach wichtig sind, die ich erledigen muss, sei es, dass ich Briefe zu schreiben habe, sei es, dass ich was für den Verein zu erledigen habe und es gibt so Aufgaben, die machen mir keinen Spaß. Und es gibt Aufgaben, Steuer zum Beispiel, die Jahressteuer, auch ich hasse es, muss aber erledigt werden, denn bei der Steuer handelt es sich wirklich um unser bares Geld, also wie viel Geld wir eigentlich vom Staat zurückbekommen. Und das sind so Sachen, ich hasse sie. Aber wenn du dann die größte Aufgabe und die schlimmste Aufgabe gleich als allererstes erledigst, die Aufgabe, die am unerreichbarsten scheint, wirst du sehen, dass wenn du zuerst den Frosch gegessen hast, also das Schlimmste zuerst erledigt hast, dann sind alle anderen Aufgaben danach wirklich das reinste Kinderspiel und es geht um so vieles leichter von der Hand, weil du das Schlimmste immer zuerst erledigt hast. Ist ja auch so, wenn jemand dich fragt, hey, willst du die gute oder die schlechte Nachricht zuerst hören? Denke ich, dass es bei den meisten so sein wird, dass du sagst, okay, gib mir erst die schlechte und dann die gute, weil dann ne, kann man das Schlechte, was man gehört hat, besser verdauen, als wenn du dann zuerst die gute Nachricht hörst und danach dann erst die schlechte, weil dann dieses negative Gefühl der schlechten Nachricht einfach länger an dir kleben bleibt. Als wenn du dann bei der schlechten Nachricht zuerst sagst, okay, scheiße, nicht so toll und ist vielleicht auch dann wirklich was, was dich sehr belasten kann. Aber wenn du dann noch die gute hörst, dann hast du wenigstens oder bist aus dem Gespräch mit einem angenehmeren Gefühl rausgegangen, als wenn du dann auf dieser schlechten Stimmung oder schlechten Nachricht Gefühlswelt einfach hängen bleibst. Der Biorhythmus besagt, dass die Leistungskurve und der Gemütszustand eines Menschen zu einer ganz gewissen Tageszeit am besten funktioniert. Das bedeutet, bist du ein Frühaufsteher und bekommst am Vormittag oder sogar noch vor der Arbeit deine Aufgaben super schnell und einfach erledigt oder bist du eher die Variante, Nachtfalter. Also bedeutet, du bist am Abend am produktivsten. Bist du vielleicht doch jemand, der am Nachmittag nach einem kleinen Mittagsschlaf am besten funktioniert. Das ist ganz wichtig, dass du deinen eigenen Biorhythmus herausfindest. Ich bin zum Beispiel am produktivsten am Wochenende am Vormittag. Unter der Woche ist es so, dass ich ja arbeiten gehe. Das heißt, ich kann am Vormittag nicht das erledigen, was ich eigentlich erledigen möchte, denn da bin ich auf der Arbeit und muss Geld verdienen bis nachmittags halb drei. Dann muss ich meine Aufgaben praktisch am Nachmittag erledigen. Da sind sie aber manchmal ein bisschen zäher und gehen nicht so schnell von der Hand wie am Wochenende, wenn ich sie gleich in der Früh oder am Vormittag einfach erledigen kann, sobald ich meinen Kaffee getrunken habe, fit und ansprechbar bin und der Kleine dann einfach auch versorgt ist. To-Do-Listen und den Tag vorplanen sind für mich einfach ein großartiger Punkt, um wirklich meine Produktivität zu steigern. Das heißt, ich mache mir eine Liste. Ich habe einen Putzplan, dazu findest du auf meinem Kanal Videos. Ich habe eine Morgenroutine, ich habe eine Workout-Routine, ich habe eine Haarroutine, ich habe Routinen für fast alles, glaube ich. Und dadurch habe ich einfach festgestellt, wenn ich mir so gewisse Abläufe, wenn ich die immer wieder mache, gehen meine Aufgaben leichter von der Hand. Ich habe auch eine ganz normale Tagesroutine. Wie gesagt, ich habe meine Morgenroutine, gehe dann auf die Arbeit, habe dort auch meine Routinen, damit ich meine Arbeit erledigt bekomme mit natürlich unvorhergesehenen Aufgaben, wie es bei jedem nun mal so ist. Da bin ich nicht alleine, sondern bei dir ist es wahrscheinlich auch so. Und dann gibt es aber auch die Routine, wenn ich aus der Arbeit komme, dass ich dann noch schnell auf dem Rückweg, wenn es sein muss, was einkaufe, was wir dringend benötigen, dann nach Hause komme, noch schnell die Stunde nutzen kann um den Haushalt gerade zu rücken, um ein YouTube-Video zu drehen und dann auch schon in die Abendroutine starte. Heißt, ich fahre dann nochmal los, hole den Kleinen aus dem Kindergarten, beschäftige mich mit ihm, koche das Abendessen, manchmal auch mit ihm zusammen, je nachdem wie er gerade Lust hat. Und dann geht es wirklich schon mit Warten auf Papa, kurze Spielzeit und dann natürlich auch dem gemeinsamen Essen und dann auch der Abendroutine für den Kleinen, Zähneputzen, Geschichte vorlesen und so weiter und ab ins Bett und dann haben wir Zeit für uns. Das sind so Sachen, mach dir eine Liste. Fang wirklich an, dir effektive Routinen zu erarbeiten. Dazu kommen dann demnächst auch noch ein, zwei Videos online, die einfach wichtig sind, wenn du sagst, Mensch, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt eine Routine kreieren soll, an welche Punkte sollte ich denken und darum möchte ich dir da in den nächsten Videos auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Kleine Aufgaben kannst du natürlich auch sofort erledigen. Das ist super praktisch, wenn du zum Beispiel gerade am Kochen bist. Sei es mittags, sei es abends, sei es am Wochenende. Völlig wurscht, wann du kochst. Kleine Aufgaben wie den Geschirrspüler zum Beispiel leeren kann man super nebenher beim Kochen machen, wenn die Spaghetti-Soße auf der Stufe 4 so langsam vor sich hin kocht, denn beim Geschirrspüler ausräumen hast du eigentlich auch Zeit zwischendrin mal schnell die Spaghetti-Soße umzurühren. Oder wenn du einen Auflauf in den Ofen geschoben hast. Der Ofen kümmert sich um den Auflauf, du musst vielleicht ab und zu mal reingucken, dass er dir nicht verbrennt, aber du hast dann super die Möglichkeit, kleinere Dinge wie Geschirr wegräumen. Geschirrspüler ein- und ausräumen, deine Kochutensilien, deine Spüle sauber zu machen in der Küche oder aber auch wirklich die Arbeitsfläche abzuwischen oder mal schnell mit einem feuchten Lappen über die Fronten zu gehen. Das sind so kleine Dinge, die kann man super schnell nebenher erledigen und da ist es ganz praktisch, wenn du diese tote Zeit im Endeffekt nutzt, um kleinere Dinge einfach gleich erledigt zu haben. Nutze die Zeit, die du wartest, sinnvoll. Es gibt auch bei mir in meinem Leben einfach mal Arzttermine. Seien es mit dem Kleinen zur U-Untersuchung. Lustigerweise, und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, ist es dann meistens so der Punkt, dass du zwar einen Termin hast und trotzdem eine Stunde im Wartezimmer hängst. Diese Zeit, während der Kleine und ich im Wartezimmer sitzen und der Kleine dann dort im Warteraum einfach spielt, nutze ich sehr gerne die Zeit, um kleinere Dinge einfach zu erledigen. Das heißt, ich habe meinen Terminplaner dabei, ich überlege mir, welches Video möchte ich als nächstes drehen, wie soll das grobe Skript aussehen. Dann gibt es auch Dinge, wo ich zum Beispiel denke, Mensch, warte mal, das muss ich noch erledigen, den Anruf muss ich noch tätigen, die E-Mail muss ich noch schreiben. Du kannst am Handy im Wartesaal super einfach auch ganz schnell mal eine E-Mail beantworten. Kümmere dich um solche Aufgaben und nutze einfach Zeiten, die du wartest, zum Beispiel auch, wie eben schon erwähnt, auf deinen Auflauf, auf dein Abendessen. Nutze sie und erledige kleine Dinge, denn somit hast du diese totgeglaubten Zeiten, wie in einem Arztwartezimmer oder auch, weiß ich nicht, wenn du an der Waschanlage stehst und es sind noch fünf Autos vor dir, damit du dein Auto da reinfahren kannst, diese Wartezeit effektiv nutzen, sammel doch schon mal den ganzen Müll aus deinem Auto zusammen und schmeiß ihn einfach gleich weg. Vermeide Ablenkung. Wenn du dich jetzt schon dazu aufgerafft hast, gewisse Dinge einfach zu erledigen und dein Handy piept und du weißt ganz genau, dieses Piepen oder diese Vibration ist jetzt eine Nachricht, dann geh um Gottes Willen nicht in dein oder an dein Handy. Heißt nämlich, sobald du dann dein Handy in die Hand nimmst, geht dir Zeit, die du zum Erledigen deiner Aufgaben hättest, geht dir einfach verloren. Setze dir eine bestimmte Zeitspanne, wo du sagst, ich will Aufgabe XY in dieser Zeitspanne erledigen und lass dich um Gottes Willen nicht ablenken. Vom Handy, vom Telefon, vom Internet. Tu es nicht. Vermeide wirklich Ablenkung, denn du bekommst deine, dein Ziel meistens schneller erreicht, wenn du dir ein bestimmtes Zeitfenster dafür schaffst und es wirklich durchziehst, ohne dich abzulenken oder ohne dich ablenken zu lassen. Sei nicht zu perfektionistisch. Manchmal hindert uns der blöde Perfektionismus daran, einfach die Aufgabe fertig zu kriegen. Wichtig ist, dass du manchmal auch wirklich auf den Perfektionismus pfeifst und dir denkst, hey, Hauptsache es ist erledigt. Wenn du dir vorgenommen hast, zum Beispiel Staub zu wischen, dann musst du vielleicht nicht jedes Mal sämtliche Lampen mit abstauben und jeden Bilderrahmen, sondern manchmal reicht es auch einfach wirklich nur mal schnell über die Oberflächen zu gehen, damit es im Groben und in Grundordnung erhalten ist. Die Lampen und die Bilderrahmen kannst du wirklich dann mal zwischendurch machen, wenn du Wartezeit hast, wenn du einfach auch mal wirklich Zeit hast, so schnelle Aufgaben zwischenher oder zwischendrin einfach zu erledigen. Erzähle deiner Familie und deinen Freunden einfach auch davon. Und das klingt jetzt vielleicht ganz, ganz komisch, aber es ist wichtig und es hilft ungemein, um produktiv zu werden. Wenn du gewisse To-Dos hast, wenn du Aufgaben hast, wo du sagst, oh, da könnte ich jetzt einfach Unterstützung gebrauchen. Erzähle es deiner Familie, erzähle es deinen Freunden, erzähle es deiner Mitbewohnerin oder deinem Mitbewohner, völlig egal. Teilt euch in die Aufgaben rein. Manchmal ist es auch so, wenn du von einer Aufgabe, von einem Ziel erzählst, einfach auch schon so, dass du dadurch motiviert bist und weißt, okay, jetzt habe ich es erzählt, jetzt muss ich es auch erledigen, damit andere das Resultat sehen können und nicht denken, oh, die oder der quatscht ja nur und es ist nichts dahinter. Manchmal ist das auch ein sehr psychologischer Trick, einfach schon vorab etwas der Familie oder auch den Freunden zu erzählen und dann es auch wirklich effektiv durchzuziehen. Auch das kann die Produktivität wirklich sehr steigern. Als letzten Punkt natürlich, Just do it. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Werbespruch, den hat, glaube ich, Nike. Just do it. <laughs> Auf alle Fälle, erledige es. Manchmal fehlt dir die Motivation, manchmal fehlt dir vielleicht auch so ein bisschen die Selbstdisziplin. Dazu habe ich erst neulich ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben im i. Tu es einfach. Überlege nicht lang, ja, mach's einfach. Steh auf, fang an und du wirst sehen, dass es sich dann wirklich auch lohnt und dass oft und auch die Disziplin und auch die Lust und die Motivation kommt, während du es erledigst. Das ist einfach auch noch ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte und jetzt möchte ich dir natürlich auch noch erzählen, wie du deine Produktivität massiv steigern kannst. Bist du eher die Eule oder bist du eher die Lerche? Finde heraus, wann deine beste Tageszeit ist. Diese Tageszeit zeichnet sich dadurch aus, dass du am allerwenigsten abgelenkt wirst, dass du am allerwenigsten gestört wirst und diese hat auch mit deinem Biorhythmus zu tun. Wie gesagt, manchmal ist der Biorhythmus so ein bisschen schwieriges Unterfangen, wenn du so wie ich eigentlich recht produktiv und sehr, sehr produktiv am Vormittag bist, in dieser Zeit aber einfach auf der Arbeit feststeckst, dann muss ich genauso wie du dann auch einfach eine Tageszeit finden, wo ich auch produktiver bin, wo ich die Möglichkeit habe, auch selbiges erledigen zu können. Die hat dann vielleicht weniger mit dem Biorhythmus zu tun, sondern einfach richtet sich dann danach, wann hast du die wenigsten Störungen. Bei mir ist diese Tageszeit dann meistens am Abend nochmal. Recht spät muss ich gestehen, da ist dann meistens der Kleine schon im Bett und schläft. Mein Mann ist zu Hause, kann sich dann auch, wenn es mal ist, um den Kleinen kümmern oder aber kann mir auch einfach bei bestimmten Aufgaben unter die Arme greifen und mithelfen. Um auch noch massiv produktiv zu sein, ist es für mich wichtig, dass es ruhig ist, dass es stille ist, das bedeutet, ich lege mein Handy in einen komplett anderen Raum, achte auch darauf, dass ich kein Radio anhabe oder einfach, dass mich nichts ablenken kann. Denn wenn du konzentriert an einer Aufgabe dranbleiben kannst, ist die Arbeit und die Aufgabe einfach viel, viel schneller erledigt. Beim Putzen zum Beispiel höre ich unglaublich gerne Musik und lasse mich dadurch motivieren und auch selber wirklich antreiben und mehr durch die Selbstdisziplin dann auch meine Aufgaben schaffen. Das kann ich allerdings, wenn ich so bestimmte Dinge wie zum Beispiel die Steuererklärung erledige oder aber auch die Menüplanung, das heißt, was werden wir eine Woche lang essen und meinen Einkaufszettel danach schreibe, kann ich Musik hinten und vorne nicht gebrauchen, weil es mich einfach zu sehr ablenkt, um wirklich konzentriert das schaffen zu können, was ich einfach auch zu erledigen habe. Drum ist Stille manchmal Gold wert. Ganz wichtig ist auch, dass Pausen sein müssen. Das seht ihr bei meinen Putzmotivationen selten, bis manchmal auch gar nicht. Pausen müssen einfach sein. Es ist so wichtig, dass man seine eigenen Batterien auch mal auflädt. Da setze ich mir aber immer wieder Ziele und sage, okay, ich möchte zumindest zum Beispiel jetzt das Schlafzimmer schon erledigt haben und kann mir dann danach mal eine kurze Pause von wirklich fünf Minuten gönnen, um den Kaffee zu trinken, um eine Kleinigkeit zu essen um vielleicht noch mal kurz mein Handy zu checken, ob irgendwas Weltbewegendes in den sozialen Medien passiert ist oder einfach auch, um eure Kommentare zu checken. Aber wichtig ist, dass du dir Pausen nimmst. Ob du dir nun die Pausen nimmst an einem Tag und sagst, sonntags zum Beispiel mache ich nur das Allernötigste bis gar nichts, dann ist das auch völlig okay. Aber plane dir Pausen ein, denn die helfen dir auch, dich wirklich von Pausenzeit zu Pausenzeit zu hangeln und dann zwischendrin bei den Aufgaben einfach die Motivation auch halten zu können. Die Zeiteinteilung in Blöcken. Ja, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Die Zeiteinteilung in Blöcken ist bei mir zum Beispiel so, dass ich erst meine Morgenroutine habe, wenn ich aufstehe. Die findest du hier oben verlinkt im i. Dann gehe ich zur Arbeit, habe um halb drei Feierabend und habe dann eine Stunde Zeit. Also diesen Block an Zeit einfach, wie gesagt, für die Aufgaben Zeit das war jetzt oft Zeit, aber okay. Das heißt, ich gehe kurz noch einkaufen, wenn wir was brauchen oder aber ich komme hier nach Hause, erlege meinen Haushalt, drehe ein YouTube-Video etc. pp. Und dann beginnt auch schon wieder der nächste Zeitblock. Heißt, den Kleinen aus dem Kindergarten holen, der jetzt dann bald fünf wird. Dann natürlich sich um den Kleinen zu kümmern mit Spielezeit, mit reden, wie sein Tag war im Kindergarten, wo hat er Sorgen, wo hat er ein paar Probleme, wo muss ich mal mit der Kindergärtnerin reden, woran hapert es etc. Aber wenn du in Blöcken dir deine Zeit einteilst, dann kannst du viel besser den Überblick behalten. Und wenn ich dann zum Beispiel es nur geschafft habe in der Stunde, ein Video zu drehen, es aber weder geschnitten noch gerendert noch hochgeladen ist, dann fällt das eben auf den nächsten Tag, in den nächsten Zeitblock, wo ich dafür Zeit habe. Manchmal ist einfach auch diese Vorbereitung oder aber auch das Unterbrechen einer Aufgabe wichtig um sie dann im nächsten Block am nächsten Tag fortführen zu können, damit man einfach auch weiß, okay, hier bin ich, hier stand ich, hier habe ich aufgehört und da geht es dann morgen weiter. Wenn du jetzt natürlich der Typ Mensch bist, der sagt, ich will eine Aufgabe dann auch fertig haben, dann bedenke aber, dass dein Zeitblock, der danach eigentlich kommt und für andere Aufgaben reserviert ist, zu kurz kommt. Heißt, Zeit effektiv davon abgeht. Manchmal kann es dann auch bei diesen Zeitplanungsblöcken sehr effektiv sein, wenn man einen Timer nutzt. Es gibt auf jedem Handy oder auch den klassischen Wecker, die klassische Eieruhr, teile dir auch gerne Zeitblöcke ein, heißt höre auf den Timer. Wenn du dir den Timer stellst und sagst, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit, um in meinem Haushalt grob Ordnung zu machen, dann mach auch nur die Viertelstunde. Wenn der Timer dann zum Beispiel fertig ist, also abgelaufen ist, mach die Aufgabe, die du jetzt gerade, während der Timer dann piepte, angefangen hast, mach die noch zu Ende und dann hast du den Block auch schon hinter dir. Denn auch gerade so ein Zeittimer kann unglaublich motivierend sein, weil du weißt, ich habe nur eine Viertelstunde und jetzt muss ich mich wirklich ranhalten und du glaubst gar nicht, wie viel du in einer Viertelstunde erledigt kriegst, sei es im Haushalt, sei es bei ungeliebten Aufgaben, die du zu erledigen hast, E-Mails beantworten, Telefonate führen, Termine vereinbaren, vielleicht auch Termine absagen, vielleicht auch einen Mädelsabendplan oder einen Jungsabendplan. Das sind so Sachen, manchmal ist ein Timer ganz praktisch, um dir selbst so ein bisschen mehr Selbstdisziplin zu geben, um dich so ein bisschen in den Hintern zu treten und um auch den inneren Schweinehund zu überwinden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe auch, dass ich dir sympathisch bin. Wenn dem nämlich so ist, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du jetzt noch ein Thema oder einen Tipp besser gesagt hast um die Produktivität zu finden, eine Produktivität zu erreichen oder auch um diese massiv steigern zu können, dann lass sie doch die Community und mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Alina.